już święta Pełne czarów magii też Prezencik ci od serca pragnę dać To już święta Spędźmy wszyscy razem je Niech magia da miłość Święta w tym roku są bardzo niezwykłe A już koniec grudnia, a śniegu nie ma Każdy dziś wypatruje daleko Białej, lśniącej pierwszej gwiazdki, bo Śnią gdzieś w dali wszystkie miłe dni W których ogrzewałeś ciepłe świata Pełne czarów magii też Prezenciem ci od serca Pragnę dać, to już święta Spędźmy wszyscy razem je Niech magia da miłość Cicho się